how can I address my mental health problems in regards to my faith? How can I address my mental health problems in relation to my faith? Ang health ay galing sa Diyos. Pero ang health ay ibibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan din ng mga eksperto. Totoo, kailangan natin ng dasal. Totoo, kailangan natin ng grasya ng Diyos. Pero higit sa lahat, kailangan natin ang tulong ng ating kapwa-tao. Kung kayo ay mayroon ng problema sa mental health, magdasal at pumunta sa eksperto, pumunta sa doktor, pumunta sa psychiatrist, pumunta sa psychologist, makipag-usap sa mga nakakatanda at may karanasan. Iyon ang dapat gawin. God helps those who help themselves. Huwag ninyong susubukan na mag-self-medicate. Huwag ninyong susubukan na mag-self-diagnose. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay dumarating din sa atin sa pamamagitan ng doktor, sa pamamagitan ng teachers natin, sa pamamagitan ng barkada natin, sa pamamagitan ng mga pare, sa pamamagitan ng nakapaligid sa atin. So, kung merong mental health problems, seek a doctor and then pray much so that the doctor will be guided by God and you will get the best so that you will be guided by God and you will be open and you will be honest. Kapag ikaw ay honest, kapag kayo nagsasabi ng totoo, palaging may pag-asa.